というわけで E57 機関車が北海道基地に帰っていきます。また来年会えることを楽しみにしています。ということで、クリスマストレインの方も随分と予定を進めているようでして、あまりもたもたしていると乗り過ごしてしまいそうなので、また戻ります。 だからね田舎のものが使え今日のお弁当 SL 晩熱物語早速開けてみましょう実は今日最後の一個でした最後の一個と言われて星しに弱い着物の話でございますこれを外すとこうなります会津の山の幸海の幸全部入ってるダーン んな感じです。どうでしょうこれとさっきのもう一個ね海爽快もう一本これと一緒にいただきますじゃあいただいていきますいくらと鮭が入っていくらと鮭 いたしました。クリスマスレイン号について、まもなく発車時刻となります。ご利のお客様、ご乗車になりましてお待ちください。クラッします。これは鶏肉。 Isso você. 完食しましたでそろそろ下社の工場展望車両の時間が来てるよこちらへ移動したいと思います 会社の運転を全員た安全に与えるのもなく、先ほどに到着いたします。 ということで次の停車駅なんですけどということで残り2対になりました「セール磐越物語」のいよいよクライマックスになってきましたそううですすねもぐ「磐越物語の旅終わってしまうんですけど、一つだけ感想を思い出していただくとしたら、蒸気機関車にこの不思議な魅力、これは初対面の 気さくに仲良くなれる前半で本当にて本当に心が折れました。 だき、とても楽しい3年間を過ごすことができました。また皆様とお話しさせていただく中で、学びや気づきをいただき、私自身とても成長させていただくことができたと思います。本当にありがとうございました。これからしばらくは SL を離れることになりますが、今度は SL の機関士や機関助手として皆様にまたお会いできますよう頑張ってまいりたいと思います。改めまして、3年間本当にありがとうございました。これからも SL 毎日物語号もよろしくお願いいたします。 皆様ご乗車くださいましてありがとうございましたあと5分ほどで終点の花と石油と鉄道の町ニースに到着いたします終点のニースは新越本線上越線バレス大イの3号線が交わる鉄道の要衝としてにぎわい今もその面影が残っていますス駅から歩いてするのス鉄道商店街には SL の動輪や一名表示があるなど 鉄道の魅力が溢れていますまた新潟市新鉄道資料館では鉄道分野の多くの資料を展示しておりますぜひ皆様も一度足を運んでみてくださいその列車は新世の3番線に到着をいたしますお出口は右側です ですおよそ3時間半に及ぶ長い鉄道旅行がこれで終わりますそして2021年度の SL 万越物語の全ての運行予定が終了したことになりますいやーでも途中何もなく本当に綺麗な素晴らしい景色を見ることができて本当に満足していますというわけでいい駅に到着しました というわけで新津駅到着いたしました今年最後のセール版 S 物語のクリスマストレインと題した旅が終わりこれから車両の方はおそらく車両禁止の方へ戻っていくものと思われますというわけで T57 機関車が車両基地に帰っていきますまた来年会えることを楽しみにしています というわけで、新津駅に到着しました。ご覧の通り、辺りすっかり真っ暗です。なんですけれども、SL 万越物語の蒸気機関車 C57 を無事に見送ることもできまして、僕にとっても非常に満足のいく旅になったと思っています。さて、今回の旅動画はどうでしたかぜひ、コメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。